Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя очима українця. І зараз я знаходжуся в Львові для того, щоб задати львів'янам декілька питань. Наступним питанням було, як вийти з цього конфлікту на Донбасі. Мій варіант мі- мінські домовленості зараз не дуже дотримуються, тому думаю, ну однозначно треба забирати силою Донбас назад, своє рідне як би сказати, ну, розположення, що це має Донбас є Україна, він має бути Україна. І не по Україну, він так і буде, це має себе думка. Е, розумієте, е, я би, наприклад, е, пішов би силою. А чому? Бо про, про, просто от скільки я дивлюся наші новини, російські, от, ту всю пропаганду. От, Хоча наші дуже багато не показують те, що є дійсно. От. Хоча спілкуюся із хлопцями, які там в АТО воюють. І це е, Просто треба керівництво поставити дійсно своє відношення своє відношення до того, що, ну будемо казати, як вам. Я навіть не можу сказати, щоб вони дійсно прийняли міри такі, як е, повинні бути. Не бути такими, от от віддали і все. От не можна стріляти і все. А повинні щось. Бо ті мінські відносини, вони ну не знаю, я не, не бачу ніякого смислу знаєте, їм статус треба дати Донбасу. Я вважаю, що кожному регіону, якщо вони хочуть е, ну якийсь мати свій статус, треба з тою думкою е, поважати ту думку. Ну а бойові дії припиняти чи ну, продовжувати? Ну, бойові дії. Ну якщо ми припинимо Росію, не припиняє, треба Росії припинити дії бойові. Ну як на них вплинути? Я не знаю, як вплинути. Я думаю, що не треба воювати за Донець, треба просто створити. Е, перекрити повністю кордон з тими, що окуповані частини. Тобто блокаду. Блокаду. І все. Ті люди, які звітом, ну і сказати людям, ті, хто виїжджає, тут їм забезпечити умови життя. Ті, хто лише хочуть там лишитися з Росією, хай там лишаються. Рано чи пізно ну, Донець Росії теж він не потрібний сам. Шановний, я більшу частину свого життя прослужив в десантних військах. Побував дуже в багатьох країнах. Хочу вам сказати, що військового рішення питання немає. Само собою зрозуміло, що Росія має набагато потужнішу армію, набагато більші резерви. І вони не рахують за життям людини. Для них це, я пам'ятаю, по собі. Е, це, так би мовити, очередний варіант для восхождення на трон Путіна. Це не добре, що ми з ними маємо таку ситуацію. Я в принципі рахую, що його треба розрулювати мирно. Мирно. Ну, якщо він піде на це, то було би добре, бо він, до речі, теж вліз в халепу. Ем, ну, Я підтримую більше ем, таку позицію Дмитра Яроша, тому що так у нас є мінські домовленості, так ми не так ми їх дотримуємося, але сторона агресорів вона не дотримується просто. І виходить так, що наші хлопці стріляють, а наші хлопці стоять і дивляться і нічого не можуть зробити. Це навіть хлопці неодноразово розказували, приїжджали до нас тут і розказували, як їм там. Тому я вважаю, що єдиний радик... це радикальний вихід це от боротися за свою державу. Саме тоді ми таку, типу, як то можна сказати, незалежність отримаємо. На мою думку, потрібно захищати, тобто бойові дії потрібно продовжувати. Як показує нам останні події, ці домовленості нічого не вирішують. Це, так би мовити, затримує процес тільки. На мою думку, важливо, якби була мобілізація не тільки, от, як переважно забирають хлопців от, із Заходу, із Львова, з Луцька, а от з Харкова, Дніпропетровська всі їдуть на Рівненщину. Чому це так? Потрібно всіх мобілізувати, нехай захищають. Ми повинні боротися, тому що це є наша держава. Її багато років взагалі історія України є дуже болючою, дуже трагічною, і завжди нам е, нам доводилося воювати, відстоювати наші права. І зараз мені здається час, коли ми теж маємо її відвоювати і теж довести всій Європі, всій всьому світові, що Україна це є гідна держава. В ній можемо жити всі ми щасливо. Постскриптум. Тільки що ви почули думки львів'ян щодо ситуації на сході України. І зараз я хочу попросити вас в коментарях написати, незалежно від вашої думки, якихось образ. Не хочу, щоб ви ставили купу дизлайків до цього відео. Я хочу зараз попросити вас, щоб ви разом зі мною пошукали вихід з цієї ситуації і щоб на українській землі знову був мир. Ось так. Па-па.